Como a gente havia combinado, a gente vai começar a fazer séries, pelo menos tentar, né? Fazer séries durante a live e depois postar no YouTube editado, para não ficar muito grande, né? E hoje a gente vai começar a série do Unbound, aí se tudo der certo a gente continua de outros jogos. Cara, eu vou por enquanto no modo desafiante, tá? Bora iniciar a nossa série aqui, gente, de Need for Speed Unbound. Beleza, vamos começar a historinha. Pick a character to customize. Eu vou querer esse carinha aqui, velho. Eu vou dar uma personalizada nele, hein? Olha aí, gente. Meu personagem tá pronto, mas esse cabelo meio loiro aí não tem nada a ver comigo, né? Pick a junker to restore. Cara, eu vou querer a minha Lamborghini, cara, que eu achei ela o carro mais legal desses modelos que estão aqui. Vamos lá, vamos começar a nossa sériezinha. Já vou ficar esperto com as músicas, né, para não dar direitos autorais. Yes, we've spent all summer working on this car. Let me drive it already. Yeah, okay, okay. Go easy though. I don't want any surprises. Pera aí, rapidão. Cara, eu vou tirar todas as músicas do jogo, velho. Pra mim não ter problema de direitos autorais. Bora lá, arrumei. A física dele não é das melhores, cara. Mas, tipo assim, dá pra se divertir, velho. Bora lá, faça, faça um drift. Dá pra se divertir, mano. Fazer outra aqui, ó. Cadê minha câmera? É essa aqui, ó. Cara, é, eu vejo que muitos jogadores têm um pensamento que nem é, o pessoal tem de. Glad I got the handling right. Oh, come on. You thought we weren't making it. Shut up and test out the knobs. No use having all these horses if we ain't gonna run them. Tipo assim, a galera pensa, pô, velho, se eu jogar esse jogo eu vou ficar ruim em outro tal. O importante é se divertir, velho. Depois você preocupa com essa questão de ser bom em um jogo ou em outro. smell A This car's straight fire, yes? Those months of hard work paid off. We've been watching this team for so long. Can't believe we're finally getting the chance to race. O Jason mesmo, ele gostou do jogo, só que ele tá com medo de ficar ruim no Forza se jogar isso aqui. Galera, eu tenho esse pensamento também, mas vou fazer o quê? Vou deixar de jogar o jogo? would you look at that? Lakeshore street racing community on display. It's time to play. Finally, we're off the bench and in the game. Salte, faça drift, pegue vácuo e tire finas. Aquilo ali a gente já sabe, né? A gente tem que tirar fino, fazer drift, pegar vácuo. Our baby is holding her own. Do you think we'd ever do this? On the sidelines at the meetups, watching all these races. I always dreamed, but here now, weaving through the streets, us in the car, it's freedom. Pretty deep. Usually you're all just, hey bro, pass me the torque wrench. Must be the car. Vou deixar a legenda aí pra galera ler, né? Essa primeira parte aqui, ela é rápida, né? Ai, eu tô no modo automático aqui que eu tô vendo agora. Tô no automático aqui, velho. Eu tô apertando o botão de troca de marcha bem na hora que ele troca automático. Can't Rydell gave us a junker and we turned her into this. What was the boss thinking, letting her rust in the garage? He was gonna work on it, just never found the time. Well, he's gonna lose his shit when he sees her now. We're gonna do Rydell's Rides proud. Put the garage on the map. mais um. Agora é perseguição policial. contra a polícia. O, eu não sei se foi o... Quem foi que falou pra mim ontem? Foi você, Lucas, que já zerou ele? A campanha dele é rapidinha, mano. All the reflexes. Who knew you had them? Nice driving, seriously. Nice uh, mechanicking, seriously. Lake ain't ready for this. Their word. Whose word? Street racing community. You're making a splash. What? Already? Didn't take long for the lake to notice. Será que já dá pra me colocar no câmbio manual? vou esperar terminar essa parte aqui. Nossa, jogar no automático é, é estranho. Coming up to the bridge. Hit the gas. Shit, yes. I, I don't know about this. How else we gonna lose the cops? máquina, mano, que gra... o gráfico dele é bonito, hein, cara. Eu gosto do gráfico desse jogo, velho. Olhando os vídeos da... lá no Twitter oficial, eu não tava gostando não, mas ainda agora eu achei esse jogo... O que me conquistou foi o gráfico e os carros, velho, a customização. Yes, now my dams are blowing up about this meetup in the Heights tonight. Like I said, People are putting serious money on the line. It's our time, yo. Damn. <laughs> well, what you think, boss? She sounds pretty. Mmm, smells nice, too. I love me to smell the gasoline. That explains a lot. I gotta say, I can't believe you two turned my old junker out back into this. Believe the lake better watch out. Mm. What? She's street legal? Right, and I'm LeBron. Look, I'm not gonna tell you not to race. I know what it's like to feel that need for uh, that, you know, the need for. Uh, for what? That's the gasoline talking. But just do me a favor. Don't be racing with those assholes from Cyril Heights. Aren't you from Cyril Heights? Yeah, and that's how I know what those assholes be up to. Nothing good. Rydell, you have always said I'm an excellent judge of character. I ain't never said that. <laughs> what, you don't trust me? Just win, I. Woo, woo! I'm serious. Don't just say shit. Win shit. Let's get ready. I'm telling you, bruh, tonight's the night. All she needs is a name. Botar a placa aqui, né? Beleza. So, let's talk about my raise. Yeah, if you can do that to a customer's car, maybe. <laughs> what customers? Hey, we're finally hitting our stride here. Got a few new clients dropping off their car soon, as a matter of fact. Looking for that Rydell touch. The Jasmine touch. The garage's touch. Okay? That's right. Ah, vou colocar esse aqui, ó. Vou colocar essa parada nesse cara aqui, velho. Porque eu não gostei da cor do cabelo dele, não. Vamos lá, vamos jogar aqui. O nosso carro é um carro a mais, né? Gente, ó, nós temos aqui uma corrida de rua pra fazer. Classe A+. Vamos lá. Beleza, já tô. Agora sim eu tô com câmbio manual, né? Hey, Rydell. Hey, kid. What's happening out there? Oh, we're just heading out, so, you know, not much. Hey, Rydell. Know any good spots to eat in the heights? Ha ha ha. I said no heights, no eats, no assholes. I hear you. We'll just find something when we get there. Maybe roast a steak over a dumpster fire. Hey. She's joking, she's joking. You're joking, right, Yaz? Sure. Totally. Yo, first meetup is racers. You ready? Just be cool, alright? We gotta look like we know what we're doing. There'll be some big players there today, and they ain't gonna hang with us if we look basic. Alright, alright. I mean, we're good enough, right? Our ride has to match our ambition. It needs to look the part. Racing ain't just about winning, O pessoal fala muito, né? Eles, eles têm um diálogo. Parece o Super 7 do Forza. O brabo que não dá pra. Quem tá jogando não consegue ler o que eles estão falando, né, velho? Quando eu chegar lá no evento, eu vou fazer a configuração no meu carro. Tem uma polícia aqui, mas não dá nada, né? Vamos lá. Dá pra passar aqui no meio? Dá. É, o evento tá aqui, né? Dá pra fazer uma configuração pra tirar esse drift, né? Vamos ver se dá certo agora. Whoa. I've never seen this before. Better get your game face on. Cara, ajustes aqui, ó. Aperto Start, ajuste. É, o meu carro tá mais pra drift, né? Mas pelo menos eu posso aumentar a aerodinâmica dele. Controle de tração não. E eu posso colocar aqui aquele efeito de drift automático. Eu posso tirar, né? Beleza. Vamos logo entrar nesse evento aqui. acertei de primeira ali, hein? Oh shit. What? I'm feeling the pressure. Strap in. Welcome to Lakeshore. You have to be this tall to ride. I got this. I'm doing this. I'm literally doing this right now. That's it. Keep up with them. Sai fora, sai fora. A polícia. pulled over, I'ma tell him you jacked me. Wait, what? <laughs> Just playing. I'm glad it's you in the car with me. Been a long time coming. Just don't tell Rydell. Tell him what? That's what I'm talking about. E aí, gente, vocês vão comprar o game ou qual? Eu acho que ele valendo na casa dos 200, né? Não indo para os 300, tá valendo. Tá valendo. Você coming? Gotta admit it. pela customização. Cara, eu vi um Dodge Charger que eu vou querer fazer aquele carro mesmo, velho. Nossa, o som é muito top. Muito, muito top, velho. Ou se pá, a gente faz a série do Horizon 3 em live também, né? Aí a gente edita, né? Se der certo, né? Eu, eu tô fazendo um teste. Se eu mandar pro YouTube é porque deu certo. Daqui um ano vale 15 reais, igual hit. Não, só se lançar outro, né? Ah, beleza. O que... Agora a gente vai pro... pra oficina. That meetup felt weird. Needed a bit more style, you know? You wouldn't know style if it fell out of the sky. <laughs> Please, I'm only letting you drive this thing because you needed something to do. What are you talking about? I have lots to do. Posing on the hood, looking cool, usual. I'm telling you, when I'm running those meetups, they'll be epic. When you're running those meetups? I'm not gonna be in that garage forever, you know. This girl's got ambition, you feel me? Ambition to finally get some style. I always have a plan. Oh, I don't doubt that. I do doubt you have style, though. Vai por Ah, a porta tá aqui, né? Mayor Morgan Stevenson is ready to help rebuild Lakeshore. Because a city is only as strong as its foundation. Morgan Stevenson. Ganhamos 3 mil. Agora ficou a noite, né? Aqui é a fumacinha, né? Que ainda vai ter a opção de tirar ela, tá? How to go out there today? Car's looking good. The driving ain't bad either. You two make a winning team. Speaking of winning, you see those new cars out front? I got a client wants one of them back tomorrow. Looking for that jasmine touch. Nice. No sweat, boss. I'll take care of it tonight. Cara, eu vou colocar esse efeito aqui, que ele é o mínimo, né? Ok, gente, vamos jogar aqui, né? Agora é a noite. A, a, pressão que a gente pegou durante o dia vai manter durante a noite. E depois, quando a gente entra na garagem, ele volta pra zero de novo. Beleza. Beleza, vamos pra esse evento aqui, um a mais. E esse aqui tá trancado, tem é, 4 mil, né? Eu só ganhei 3, mas esse aqui dá pra gente correr, ó. Vamos lá. Beleza, vamos lá. Quer ver? Eles vão falar alguma coisa agora. Aí. Yo, watch out for blue lights. Heat from earlier ain't died down yet. Imagine us on the evening news. Right, that would blow a gasket. <laughs> hey, it would be great PR for the garage. So what's next for you? After the race? <laughs> After the race, after Rydell's. You can't work there your whole life. Never thought about it. I was just focused on getting out of the foster system. Rydell's ride's exactly where I need to be. He's been good to us. Yeah, he has. Tell you the truth, most stable place I've been in a minute. But sometimes, I don't know, I get this itch in the back of my skull. We found somewhere we belong now, somewhere solid. And we've got a plan. Win shit. No, <laughs> oh, we gonna win shit. Lots of shit. O som do Xbox tá muito baixo, cara. Eles tinham que resolver isso aí. Hey kid, Yaz there? Yo, what's up? You see my pipe wrench? That one you nicknamed Wrenchy? Yeah, Wrenchy. Where is he? You tried the red cabinet? Of course I tried the red cabinet. I always try the red cabinet. Never mind. Where was he? The, uh, it was in the, uh, you know. Mm-hmm. Later, Rydell. Eu fico tentando ler o diálogo deles e acabo batendo, velho. You know we can't enter every event, right? We ain't got the money for the big leagues yet. Beleza, vamos lá. Evento é corrida de circuito? Vamos lá, vamos entrar lá. Acertei o nitro e acabei batendo. Sai tá daí, minha filha. Patrol ready to help you guys. No one overtakes me. Don't mess up now. Would you look at these idiots? <laughs> Mano, eu tenho que pegar a manha da mecânica do game, velho. Acho que eu vou chegar em segundo, hein? É a última volta, já é. Bora. Ganhei 6 mil, agora eu tô com a grana. Ah, agora é uma perseguição, né? Vou ver se eu consigo fugir dessa polícia aqui. Beleza, conseguimos surgir. Nice driving. Imagine if Rydell could have seen that. Seriously? He'd lose it. You know he got up to worse back in the day. Not Rydell. He does everything by the book. It's all about family, kid. Deixa eu ver aqui. Ó, tem mais... Ah, tem uma corrida aqui que a gente pode participar, né? A inscrição dela é 4 mil. Vamos lá. Today was real fun, yes? I'm not sure I'm ready to head back yet. Agora tem que tomar cuidado pra polícia não aparecer, né? Porque meu... É, a pressão tá alta, né? So, after Rydell's retired, we've torn up the circuit and become legends of the lake. What are you gonna do? tour all the big stadiums, sell out gigs, get fed grapes by my entourage. Why? What you got your eyes on? It's weird, you know, working the garage and seeing what Rydell's built. Got me thinking maybe I can make something for myself here too. You did, and we're driving it. Something more than this car. I'm just happy we're doing what we're doing. I like working at the garage. Taking stuff out, tightening some screws, putting stuff back in. Pizza nights on the sofa, that smell of gasoline? Rydell trying to convince us that this is the season the Spins are finally gonna win? Ha, and I'm LeBron. You're right. Guess I haven't worked it all out yet. But there ain't no rush. The future's like this road. What? Ahead of us? Ugh. Lame. Nossa, o diálogo no começo é grande, hein? Vamos ver aqui esse evento aqui valendo 4 mil. Ganha 12. Ganha 12 não, ganha 6, né? tô comprando todas as peças do computador. Eu, eu sei montar as peças na placa mãe. Agora colocar aquelas aquelas luzinhas que acende e apaga aqui lá não sei não. Mano, eu sempre bato nos carros da polícia pra ganhar nitro, só que na verdade eu fiz só uma cagada, né? patrol going after that 2440. Are you going to challenge me? Training. We got more if you want it. Yeah, I don't come second. Vamos lá, tem que chegar em primeiro, velho. Será que dá pra chegar em primeiro? Ou eu vou me lascar aqui? Dei sorte, hein? Pera aí, rapidão. Vamos lá, vamos lá. Tentar fugir dos gambé. Patrol wants in on the action too. Redução de marcha é bem que eu vou fazer, velho. Ah não, já tá fugindo já. Vacilo, cara. Deixa eu ver aqui, deixa eu ir pro esconderijo. Just got a text from Rydell. He lose Renchi again? He's left the keys for those new client cars he wants me to work on. Just wait. He's gonna lose his shit when he sees what I can do. Once you're ready to head back to the garage, I'll get started. Eu jurava que dava pra quebrar aquela parede lá, mano, mas não deu não. Tem uns bagulho aqui que você quebra e outros não. Deixa eu descobrir logo esse poço aqui de gasolina. Será que dá pra comprar o body kit? Bradell! I pulled an all-nighter on those client cars. Looking good, right? Not bad at all. But you need to remove the filter to make sure you fit the plug back properly. Come on now. No, I don't. <laughs> You know I'd be happier if you did it by the book. I had like three cars to do. This way was faster. Okay, well, let's see what the client says. They're expecting it back today. And hey, why don't you grab some coffee? You look tired. That's all you can say to me after I worked all night? Yeah, whatever. I'm gonna take a walk and clear my head. Ok. Nossa, ele fala pra caramba, cara! Cara, eu não vou customizar o carro ainda não. Deixa eu ver se dá pra personalizar o estilo dele. Carroceria. Não dá, é 18 mil, af. Vamos jogar mais aqui, é 18 mil pra customizar a carroceria dele. Eu vou deixar ele bonitão antes da menina roubar ele. Beleza, vamos fazer essa corrida aqui durante o dia. Cadê o diálogo? Cadê o diálogo? Hey, Ash. We good? Yeah, we're good. Great. So, uh, what's up? Can you pick up a buddy of mine? He's got some heat on him, needs some fast wheels. Got it. Heading there now. O, que é isso aí, recompensa de esconderijo? Yo, what's with your boy Rydell? My boy? Take the filter out. I busted my ass all night while he was watching the spins lose another game. Didn't you volunteer? whatever. Don't take it personal. He appreciates you. You know he does. So you on his side now? Yeah, it's, it's not about size. Rydell just likes things done his way. Yes? Yes? Damn. Cara, o jogo tá rodando muito bonito no Série S, né, cara? Ah, tá, que é um desafio pra gente fazer. Deve ser de levar um, algum carro em algum lugar, né? Pera aí, é por aqui, ó. Ah... Esse aqui é o Super 7 do Nid, né? Isso aqui é de evitar a polícia. Name's Rudiger. I need to get to my safe house. Now. Wow, Rudiger, no foreplay, huh? What is this, a date? I need a ride, or are we going to have a problem? We cool, buddy. I got you. Huh, guess you're not so big on small talk, are you? I'd rather you talk less and drive more. No problem at all, Rudiger. I don't need to fill the void with talk, chit-chat, back and forth. Nope, not me sitting in silence, alone with my thoughts. I can still hear you. I don't condone hitting people. I have seen... It looks like you've got cops on your tail. Suspect just hit us! Cara, eu não... Eu achei que ela tava lá atrás, velho. Let's end this and go grab a beer. All units be advised, purpose entered Yams Park. Vou tentar ir lá próximo do lugar que tem que ir. Acho que é pra cá, ó. suspect has entered the freeway. Ah, é bem ali, cara. Só que eu tenho que despistar a polícia. Don't you have a special maneuver? 2440 got away from me, dispatch. This is dispatch. We lost that suspect somewhere on Kennedy Test Track. Search the entire area. Okay, I guess you didn't fully suck. Wow, glowing endorsement. Hey, before you go, can I get a review from you? Because I think it would really, really help me out. Are you always this needy? Damn, Rudiger, I, I really thought we had something going here. Just get me to where I need to be. Cops seem like they really want to talk. It's the same everywhere. They've made their mind up about you and want to take you... You know, that wasn't bad. You've made a friend today, friend. And my friends are always welcome at my safe house. Thanks, Rudy. I feel like we made a breakthrough here. Do not call me that. Call me by my street name. Which is... Der Nail. What does that make me? Der Hammer? I'm going to regret calling you. A ambientação desse jogo é massa, né, velho? Eu tô chateado que eu só vou poder ver o diálogo na hora que eu estiver editando o vídeo. Hey, Redell. Yo, kid, you a yes? No, out on my own. What's up? Just called to say the client was really happy with their car. Nice work, team. Got We do. Check out our deal on prime ribeye. Where are you? The supermarket. I'm thinking about uh buying up the old drum out back. Get one of my briskets going. I'll do my dad's secret marinade you like so much. You know, to celebrate. Ooh, I am in. All right. Tell Yaz when you speak to her, okay? Sure thing. Yo, what's up? Radell called. He's firing up his oil drum and making his brisket with his dad's secret marinade. You in? I'm busy. Come on, yes. He said the clients liked their cars. So? So he's happy. He wants to celebrate together. Then why didn't he call me? I put in the work. Now dude thinks he can win me over with brisket? Nah, bruh. Just talk it out. You'll see that he means I got a call coming through. Later. Pra quem joga no PC, tem um mapeamento de controle, tá? Deixa eu ver aqui, encontro. Vamos lá no encontro. Tem mapeamento de controle para quem joga no, no PC. É só, é só baixar o aplicativo do controle do Xbox e mudar os botões. É o mesmo aplicativo que tem no Xbox, cara. É a mesma coisa. Mesma coisa. Aperta e segura o comando e muda. Basicamente o que a gente está fazendo aqui no começo é o que vai ter no modo história, né? Desafios, encontrar os locais de esconderijo, né? Beleza, vamos fazer esse evento aqui. A inscrição dele é gratuita e a gente vai ganhar 3 mil. Vamos lá, meu querido. esse game aqui não tem nada de simulação, velho. Questão de aderência, essas coisas não. É um jogo arcadezão mesmo. Ele é tão arcade que talvez o Forza nem pode ser considerado como arcade, o Forza Horizon. Obrigado aí quem tá seguindo. Nossa, já tem uma polícia aqui. lá, vamos lá. Nós temos que buscar aqui esse povo. Oh, e essa pista aqui ela é cheia de curvinha, né? Ó, esse jogo aqui não tem essa de física, de simulação, tunagem, carro com aderência, não sei o que. Aqui não tem isso não, velho. Chase. Cara, vou perder a corrida, velho. Não é possível. Nossa! Caraca, velho! <laughs> Temos 3 mil aqui, cara. Ih, a polícia. Pera aí, gente. Na cagada. Olha os gambé, olha os gambé. Vai, vai, vai. Aqui, ó. polícia miserável! É, pelo que eu vi ele, eu tava quase despiçando ela e eu acabei entrando na rua errada, né? Agora sim, vamos lá. Ah, tem outra ali, cara, ó. Beleza. Cara, eu tô vendo aqui no mapa que não tem nada pra fazer além de ir pra casa, né? Vamos pra casa. Eu mudei pra quilômetros por hora, viu, gente? Pra não ter problema depois o pessoal reclamar. Eu não tinha olhado esse detalhe. Vamos lá, vamos voltar pro esconderijo. Agora vamos poder comprar um kit de carroceria, né? 20 mil. Yo, check out that tuning kit. That's the look I'd be going for, no doubt. Bridell, where'd that come from? The tuning kit? I ordered it for a customer, but they never picked it up, so it's just gathering dust. It's up for grabs? Yeah, cost. Thanks, boss. This'll make the car look dope for the race on Saturday. Hey, you know we got that big money race coming up? We better make sure our ride is looking the part. Yo, tell me when you're ready to head out. I'm not spending all night here again. Yo, you both on hand here tonight? Uh, nah, I was just saying we going out. Oh, okay. Uh, you just be careful out there, all right? We got more cars coming in early, too. Will do, boss. Damn, dude only cares about his business. I hear there's some sick race routes planned tonight. Let's tear the lake up. Eu acho que é agora que, vai, que ela vai fazer o esquema, né? Por enquanto só dá pra mexer no estilo do carro, mas eu vou deixar do jeito que tá, né? Porque esse carro tá bonito demais. Cara, agora os encontros estão com eventos variados, né? Tem dois tipos de eventos aqui, a gente só tem dois eventos pra gente fazer. Tem esse aqui, que é valendo 16 mil pra entrar nesse evento. E esse aqui é gratuito, né? Vamos fazer esse aqui primeiro. Check this out. Some chick is live streaming about the mayor. Alec just shot me a link. Alec? Yeah, you know, the guy from that thing. Shh, she's on. What's up, Lakeshore? Okay, so tonight's live stream will expose the corruption behind the no-nonsense for nonsense policy. <sighs> cute name, right? But there's nothing cute about what's happening to the people of this city. Look, we have insider information that will finally expose this administration and how they are the real criminals of Lakeshore. But first, do you like your mattress? Oh, shit. I think I hate my mattress. Yo, what would you say if I told you there was a way to make some cash besides racing? I'd say I like both my kidneys. Nothing serious yet, but my boy Alec could be looking for a driver. Hold on, remind me. Alec is... A friend I rolled with from before. We were in the same foster home. Beleza, chegamos aqui. Damn, you see the buy-ins on some of these races? We can't get that kind of cash playing it safe. There's got to be another way. Agora tá mais caro nessa corrida aqui, 16 mil, cara. Pra gringa é mais caro, o Muka tá jogando Cyberpunk, parece, né? conseguir acertar o nitro, cara. Oh, Agora é pegar o vácuo aqui, né, pra gente ir embora. Ainda bem que meu hit não tá alto, né, meu nível de perseguição policial. Ai, caraca, quase que eu bato. Pegar o vácuo dessa mulher aqui pra gente vazar. Deixa ela embora, deixa ela embora on our tail. Ooh! Going after those street racers. You're seeing my good side. É, meus planos deram errado. não tem nitro e a menina tá indo embora. os gambé. Deixa eu desligar o carro. Aperta o, o B e segura, né? Yo, I heard from Alec. He's legit impressive. Got a major hustle. Deixa eu ver. Ó, não dá pra gente participar desse evento porque nós só temos 12 mil, cara. E esse outro aqui é 22 mil, ó. 16 mil a inscrição. Mas dá pra gente correr nesse aqui, ó. Gonna hit him up and see if he's got something for us. How come I've never met him before? You've never met my Uncle Choppy either. I got people you don't know, all right? All right. As I said, we came up in the system together. He looked out for me. Yeah, I know. I came through that system too, remember? You got lucky. I bounced around so much. Alec was there for me when no one else was. When I came to Rydell's, we drifted apart. But he called me a couple of days ago out of the blue. Out of the blue, huh? No, it's not like that. He saw us race and reached out. Look, he's good people. He can help us out with getting some more money. All right, all right, fine. Trust you. You know that. We gonna kill it. Pô, tem uma viatura ali, cara. nem tô no nível alto de perseguição e a polícia tá enchendo o saco pra caramba. Ooh, a new Lake Lab episode just dropped. And that is why you should never feed a possum ice cream. Somebody's gonna have to clean that up. <laughs> but anyway, For those of you who are just joining us, we're focusing on the recent revelations that Mayor Stevenson's sister holds a prominent role on the board of Waterside Construction. Yeah, the company that has been awarded the largest renovation contract in Lakeshore history. You know, I think it's safe to say we can file that under conflict of interest, right guys? On today's episode, I'll be looking at how this was allowed to go through without facing the public. Yeah, wait, why shouldn't you feed a possum ice cream? Ai, caraca, a polícia é chata do caramba. Deixa eu ver aqui onde é que a gente tá. Bora, bora logo pra lá, pelo amor de Deus. O que enche o saco aqui é a polícia, né? Tem uma lá no encontro, cara. Tem uma aqui no encontro? Ah, beleza. De... Vamos correr essa, né? Essa aqui não dá, essa aqui dá. Vamos lá. Cara, top demais. Cara, o som dos carros tá muito baixo no Xbox, mano. Depois eu vou abaixar o volume da polícia. Moça, essa menina do Corvette é difícil, viu, velho? Pode deixar ela sumir, não. Eu não posso soltar esse nitro agora, né? A viatura, quer ver? Caraca, mano. Eu fiquei perdido ali, velho. E a menina do Corvette tá chegando, mano. Nossa! Caraca, velho. <laughs> que jogo louco, velho. Tudo isso pra 6 mil reais? A polícia. Tô ferradaço. Pô, tem mais um evento aqui. Esse aqui a gente consegue entrar nele, hein? Bora, estamos chegando aqui no evento. A polícia tá ali, hein? Beleza, vamos correr aqui nesse evento, mano. boa. Boa, boa, boa. E a polícia já tá ali na frente, né? Olha que mulher. Essa morena aí é braba mesmo, viu? licença, minha filha. Opa, não, não, não, não, não, não. Queria entrar no posto de gasolina, mas é melhor não arriscar. Sai fora, mulher! os gambé, os gambé. Cara, eu não tenho mais nitro, velho. Oh, beleza! Rapaz, é melhor ir embora pra casa, né? Que o bagulho tá ficando louco aqui, ó. Bora entrar aqui na casinha. Looks like Alec might be at the meetup. Let's make sure we impress out there. All right. Just locked in some more clients. Word's getting out about this garage. Great. I'm happy for you. Happy for us? I wouldn't be here without you two. This garage isn't just a business, it's a family. That must be why we get minimum wage. There's a bunch of cars needing a tune up. You game? Yeah, sure thing. Eu não vou gastar dinheiro, né? Que só dá para despersonalizar o desempenho do carro. Então vamos ver aqui o que, que a gente tem que fazer agora. Agora é... Eu acho que depois desse evento aqui que começa o modo história mesmo, né? You hear Rydell back at garage? I, uh, I wasn't really paying attention. What did he say? Do you know how many times I've heard the we're a family speech? Trust me, the only person you should be loyal to is yourself. Yes, quiet. Hey, Rydell. Hey, just wanted to wish you both luck for the big race. You got this. Thanks, Pops. Just remember, don't just say shit. Win shit. Win shit. That's right. Well, break it. Don't know where I'm going with this. See you back at the garage. What was that about? Maybe he's just trying to apologize. Usually starts with sorry. Well, that's just Rydell. He's old school. Yeah, old something. Tem um evento aqui, né? Vamos lá, estamos chegando. Beleza, vamos entrar aqui nesse evento. Alright. Yo, looks like Alex here. Do your thing. I told him to look out for us. He was very interested in our car. So, let's not disappoint. Beleza, vamos fazer esse evento aqui agora, ó. Vai dar 30 mil o primeiro lugar? Caraca, vai dar uma grana. Cara, a história é legal, os carros são da hora, a física é mediana. Você não deve... Esquece a física desse jogo. Que é uma coisa que todo mundo reclama. lá, vamos lá. Já pega o vaca aqui pra nós ir embora. Por que, que esse cara tá andando ali, cara? A menina do Corvette sempre é na frente, né? é tipo payback, né? É, é tipo payback esse jogo, só que você pode tirar o efeito de drift, né? Pelo menos isso. Aí fica mais controlável o jogo. fica olhando o chat, aí dá umas cagadinhas, né? Tem um zigue-zague bem aqui, ó. Ah, não, é bem pequeno. Da hora esses indicadores de curva. quer ver um maluco ali. O Nid ele trabalha bem melhor as cores do que o The Crew, velho, na moral. Mano, a gente ganhou 30 mil. A gente tem que terminar essa primeira parte aqui, né? É, agora a gente tem que ir pra casa, né? A gente saiu pra fazer um único evento. They don't even know what hit them. I told you, baby driver. My brains, your skill. Match made in racing heaven. And Rydell's rides. Wait till he hears about this. Pride is gonna be real. Yeah, he might even break out the grill and his dad's secret marinade. Nem nível de perseguição eu tenho. Oh shit, hold up. Alex calling. What up, fam? Yeah, impressive, huh? Little garage run by... I told you, bro. I don't know, like a bun. A bunch of what? What, tonight? Yeah, you know it. Thanks. Peace. All right. What was that about? Alex gig. Wait, now? I, thought we were going back to the garage. Transport job. Simple pickup and drop off. He's sending over the info now. We're not passing this up. It's our time, yo. All right, fine. Let's do this. I don't know, Yaz. This seems sketchy. What did I say about taking risks? If we impress this guy, we'll reap the benefits. But there's no second chances. Do you have any idea what Rye would pick up? Knowing my boy, something legit. Eu queria eu só vou saber o que, que ela tá falando na hora que eu editar o vídeo, cara. Mas eu acho que ela tá me botando uma enrascada. Ele tá de olho no mapa, né? Sai daí, menino! É um olho na pista e outro no mapa. Ó, depois que nós terminar a primeira parte aqui, a gente vai pro online daqui ou do Horizon, Tá? Vem aqui? Yo, what I tell you? My boy Alec got the hookup. Check out this ride. Damn, Yaz. Nice. You take it. I'll drive out to the drop-off behind you. On it. We're keeping this little job between us, right? Don't mind if I do. Vamos lá, vamos lá. Alright, you got the drop-off location. Let's not wait around. For sure. I can't wait to see what this thing can do. Shit! Damn it! Jasmine, is this car hot? Uh, maybe. Let's split up. I'll meet you at the drop-off. Got it. Stay safe. I lost sight of that knucklehead. Suspect pulled the disappearing act at University Central. I'm calling it off. Oh. Nossa! Quase que eu atropelo a mulher ali. Oh, o som desse carro aqui, velho. E é agora, né? É agora. Come on, Yaz. Pick up. Pick up. Yo, it's Yaz. Leave a message and I might get back to you. Probably won't, but I might. Yo, Yaz, where are you? I'm at the drop-off and there's nothing here. Are you sure this Alec guy gave you the right address? Shit! Yes, the garage alarm just went off. Are you satisfied with this message? Screw it. Gotta get back to the garage. Cardell's rides. Call back during normal business hours. Shit. Yo, it's Yaz. Leave a message and I might get back to you. Probably won't, but I might. Shit! Where is everybody? Ninguém me atende. Tá rolando treta. Alguma coisa errada não está certa. Vamos lá. rapaz, olha aí, ó. É agora que o pessoal vai roubar os carros da oficina, né? Não, Levou não, os não. carros tudo. Vai roubar até esse carro aí, né? Shit, Rydell, you okay? They emptied a lot. Wait here. Shit! I knew it. I told y'all. Jasmine, who is that? I don't know that dude. Yeah, let's go. Yeah. <laughs> Acabou de falar o nome dela. Right, Del. She was with me all night. Who did you tell about this place? I didn't. You didn't what? You didn't go to the heights? Laugh about how trusting the old man is? Well, who's gonna trust me now? Hold up! Took your ass in when no one else wanted you. Whoa, Rydell, you gotta chill. Yes, wait! What the hell? Did she just take the car? Kia, she took everything. Ah, ela levou tudo, cara. Então ela é nossa inimiga? Dois anos depois? They said no one could clean up Lakeshore. She grabbed the up. elect Mayor Morgan Stevenson, the leader Lakeshore deserves. Hey, Rydell. Kinda dead again today. Oh, some little lady came in for an oil change. She didn't have any money, though. Just samosas. Yours is in the fridge. Well, I'm gonna lock up for now. See if I can make a few extra bucks on the side. Oh, I cleaned out the storeroom, and dude, you were right. It's a possum, not a rat. So, yeah. He's still in there. Oh, hey, the book you ordered came in. Bro, if you ever need to talk, I'm here. I'll be in early tomorrow to open up. Okay? Peace. Alright. Who needs a ride? Rydell's Rides. Need a lift? Hey, name's Tess. Heard you might be a good person to call for a cheap ride. I'll hit you with the address and where I'm heading. No sweat. Be there soon. Ah, ele vai fazer uma venda pra ela agora de alguma coisa? Vamos lá ver o que que é isso. Ih, já vi que esse aqui tá configurado pra drift, né? Eu só encostei o dedo ali, o carro já, já quis virar. <laughs> Eu virei motorista de aplicativo? Ai... Meu Deus. Ou oh, com câmbio manual até que fica fácil, né? Ah, eu virei Uber agora e tô levando alguma coisa pra menina. É, a página oficial do Need for Speed compartilhou a foto dessa menina, a personagem real dela. Rapaz, ela é bonita. Ó. Tá yeah, I was like, yo, bro. And yo, check this, bro. He was all like, if you know, you know, bro. And you know what I said? <laughs> bro! Yeah, hi. Um, Tess? Yo! Ela é bonita na vida real, essa menina aí, velho. Só não tem esse cabelo aí, o cabelo dela é um pouco maior. Yo, I'm running a little late, so if you could, uh... No. I got you. What, do you have a pet chinchilla or like a... a possum or something? Um, no. Why? Really? No reason. I'm just gonna crack this window. So, what's this address? Headed to this empty lot off the underpass. You know it? That was an old meetup spot for local street racers. Ah, you race? Something like that. Anyways, cops have that spot pretty locked down now. <laughs> the scene's about to get a big shakeup from what I hear. Wait, really? Mm-hmm. If you know, you know. And I know, bro. So what's up? You're in the <laughs> racing scene, but you don't have a car? Real G's get rides. I also like being on time. Yo, does this thing go any faster? Five stars. Great conversation. Yeah, you should stick around. Might be worth your while. Oh yeah, thanks for the advice. Queria ler o que eles estão falando, mas não dá, tem que ir lá no lugar. Olha aí, olha aí. Depois de dois anos, eu não sabia mais o que era isso. E eu retorno para o meu habitat natural. Vocês viram o que eu falei agora? Whoa, <laughs> I've not seen this many racers in one place in a minute. Brought everyone back out. The love of racing, bruh. The need to express oneself behind the wheel. And money also. Yeah, probably money. I forgot how much I missed this. <laughs> I can see why. I'm gonna do the rounds, figure out what's up. Thanks for the lift, Speedy. Ó minha lambo aí, irmão. Brabíssima. Trocou até o efeito dela. Desses my car. Caralho. Yes? All right, all right, focus up. Let's go. I'm glad to see y'all showed up. How many years has it been, for real? The man cracks down a little bit and we all bitch out? I thought this was Lakeshore. I thought this was a racing scene. Flexing with your super tuners and your muscle cars. That guy. Woo. What's it gonna take, huh, to remind you why we got into this? Stacks. Nailed it. Three qualifiers. High risk. You have a run-in with the cops, you take them on. You make it, and I will see you in the finals. The Lakeshore Grand. You wanna win? Then you had better be the best. I was gone bad. Eu tô jogando no Xbox Series S, mas eu tenho a placa de vídeo uma 3070. Eu tô montando um PC. Be advised, suspect entering University Central. idiot behind the wheel of this thing. We're ready to call it a day here, Control. Consegui despistar ela. I still think they're way overacting. Keep looking. Dispatch, we lost them. Pursuit ending sensing some hostility between you and Miss Monologue back there. That what you saw back there, that... This is it. Rattles rides. Not bad. Name could use a little work. <laughs> so, this is where Yaz started off, huh? Get the hell out of my shop! Wasn't me! Whoa, whoa. Kid, trigger the alarm system. Hey, no touching. Essa mulher é engraçada. This is Tess. Almost took your head off. Nice to meet you, Slugger. Right on. I saw Jasmine. mas que cara sem educação, hein? You kidding? She still had the car. and she's still with that same crew that jacked our garage, setting up some high stakes circuit called the Lakeshore Grand. <laughs> Corny. With our car. I need to beat her. I need the garage. I need your help. Hold on, kid. Now, let's say you do this, okay? And you throw down with Jasmine and you beat her in a street race. So what? So what? That's what this <laughs> garage was about. Now look at this place. We're fine. This yours? Didn't I say no touching? Mr. Rides of Rydell's Rides. Love that name, by the way. Full disclosure. I went to that meetup tonight looking for a racer. Then the cops showed up and I was like... cops? <laughs> oh, yeah! And the kid was crazy fast outrunning them. Now, I'm thinking, learn from the best. Listen, I got what you need, cash. And you two got what I want, a reason to win. How about I make an investment in this garage, rep you in the race, maybe open some doors? Come on, Randall, I can win. We can bring this place back. Hum, tô começando a entender como é que funciona isso aqui. Legal a historinha, pô. Amém. Just promise me, no matter what Jasmine does, you do it the right way. Deal? Deal. So, Rydell, got any rides out back? Welcome to Rydell's Rides. <laughs> Agora a gente tem que escolher um carro. Qual carro que nós vamos correr, chat? A votação da galera, quem ganhou foi o BRZ para a gente fazer o próximo episódio da nossa série em live de Need for Speed Unbound. Então beleza, a gente pode continuar amanhã a nossa série de Need for Speed Unbound. Nossa, eu tô gostando.